fazer. Mesma coisa, já começar a dar uma esquentadinha nos tambores, beleza? Organiza ali, ó, vai crescer do lado, não tem muita coisa, tá muito aberta, meio, meio estranho. Beleza, mas tem que fazer uma entradinha, vamos entrar todo mundo junto. Entendeu? Beleza? É, entrou, não precisa ficar rodando, entrou, rodou, encaixou, barco. É, só porque todo mundo junto, tá? Thank you. mulher, mulher, senhora, vai! Vou pra Bahia, vou ter a socorrer. é uma festa de alegria, que todo mundo samba, e tem, é uma, como, como vou dizer, uma alegria imensa.